dans la direction Kranolimansky, des frappes aériennes, des tirs d'artillerie et des systèmes de lance-flammes lourds du groupe de troupes centre, ont vaincu des unités ennemies dans les zones des colonies de Novskoye de la République populaire de Lugansk et de Yampolovka de la République populaire de Donetsk. Au cours de la journée, jusqu'à 80 militaires ukrainiens, un véhicule de combat blindé, une monture d'artillerie automotrice Yuzlika, ainsi qu'un obusier des 20 ont été détruits dans cette direction. Dans la direction de Donetsk, à la suite des actions actives des unités du groupe de forces sud, des frappes aériennes et des tirs d'artillerie, au cours de la dernière journée, jusqu'à 370 militaires et mercenaires ukrainiens, 3 véhicules de combat d'infanterie, 6 des véhicules de combat blindés, 3 véhicules, ainsi qu'une installation d'artillerie automotrice ont été détruits car nation. Dans les directions Sud-Donetsk et Zaporizhia, des frappes opérationnelles tactiques et de l'aviation de l'armée, des tirs d'artillerie du groupe de troupes Vostok ont vaincu les unités des forces armées ukrainiennes dans les zones des colonies du Gleda, Kamichevac de la République populaire de Donetsk, Yurkovka et Cherbaki de la région de Zaporozhye. Les pertes ennemies dans ces zones se sont élevées à 55 militaires ukrainiens, un véhicule de combat blindé, ainsi que des obusiers des 20 et des 30. Dans la direction de Kherson, à la suite des dégâts causés par les tirs ennemis, jusqu'à 60 militaires ukrainiens,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 Donetsk, Berislav dans la région de Kasson et Orokov dans la région de Zaporozhye. Système de défense aérienne intercepté cette fusées du système de lance-roquettes multiples IMAR par jour. En outre, sept véhicules aériens sans pilote ukrainien ont été détruits dans les zones des colonies de Stelmaovka, Lysychansk de la République populaire de Lugansk, Yegorovka de la République populaire de Donetsk, Mikhaïovka de la région de Nikolaev et Zavetno de la région de Kherson. Au total, depuis le début de l'opération militaire spéciale, ont été détruits. 406 avions, 228 hélicoptères, 3702 véhicules aériens sans pilote, 415 systèmes de missiles antiaériens, 8574 chars et autres véhicules blindés de combat, 1078 véhicules de combat à lancement multiples systèmes de roquettes, 4532 canons d'artillerie et de mortiers de campagne, ainsi que 9342 unités de véhicules militaires spéciaux.